नमस्कार म धर्मेन्द्र पाठक आजको यस भिडियोमा क्लास टेन साइन्स एसईसँग सम्बन्धित इम्पोर्टेन्ट ट्वेन्टी क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु जुन एसई वा कमिङ एसई इक्जामिनेसनमा साइन्स विषयको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू रहेको छ यो सबै क्वेसन एन्सरहरू ध्यान दिएर पढ्नुहोला कपीमा लेख्नुहोला र प्र्याक्टिस गर्नुहोला पहिलो क्वेसन रहेको छ वान नम्बर विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क क्यापिटल जीको मान चन्द्रमामा कति हुन्छ what would be the value of acceleration due to gravity capital G on the surface of the moon यसको एन्सर रहेको छ चन्द्रमामा वा the value of acceleration due to gravity is six point six seven into ten to the power minus eleven newton metre square per KG square गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क क्यापिटल जीको मान six point six seven into ten to the power minus eleven newton metre square per KG square हुन्छ यसको मान जहाँ पनि स्थिर वा कन्सटेन्ट हुन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ टु नम्बर प्लवनको सिद्धान्त लेख्नुहोस् write down the law of flotation यसको एन्सर रहेको छ all the floating objects displace liquid equal to its weight वा तरल पदार्थमा उत्रने वस्तुले आफ्नो तौल बराबरको तरललाई विस्थापित गर्दछ त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ थ्री नम्बर विद्युत चुम्बक बनाउन प्रयोग गरिने वस्तुको नाम लेख्नुहोस् name the substances that are use to make electromagnet यसको एन्सर रहेको छ soft iron core or magnetic material is use to make electromagnet वा नरम फलाम वा चुम्बकीय वस्तुलाई विद्युत चुम्बक बनाउन उपयोग गरिन्छ को क्वेसन रहेको छ नेक्स्ट फोर नम्बर अम्ल प्रतिक्रियाको एउटा उदाहरण दिनुहोस् give an example of an acid base reaction यसको एन्सर रहेको छ acid base reaction is hydrochloric acid HCl plus NaOH that gives NaCl plus H two O वा अम्लछाल प्रतिक्रियाको उदाहरण HCl plus NaOH gives NaCl plus H next question रहेको छ फाइभ नम्बर आइयुपिएसीको पुरा रूप लेख्नुहोस् write the full form of IUPAC यसको एन्सर रहेको छ International Union of Pure and Applied Chemistry त्यो क्वेसन नम्बर सिक्स रहेको छ बक्साइड धाउबाट कुन धातु प्राप्त गर्न सकिन्छ which metal can be obtain from the bauxite ores यसको एन्सर रहेको छ aluminium metal can be obtain from bauxite ores वा बक्साइट धाउबाट अल्मुनियम धातु प्राप्त गरिन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सेभेन नम्बर लिङ्ग निर्धारण भनेको के हो वाट इज सेक्स डिटर्मिनेसन यसको एन्सर रहेको छ the process of determining sex of offspring is called sex determination वा सन्तानको लिङ्ग पत्ता लगाउने विधिलाई क्वेसन रहेको छ एट नम्बर अमेथुनिक प्रजननको एउटा बेफाइदा लेख्नुहोस् write down any one disadvantage of asexual reproduction यसको एन्सर रहेको छ asexual method of reproduction can't bring variation in organism अमैथुनिक प्रजनन विधिबाट उत्पादित सन्तानमा परिवृत्ति हुँदैन नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नाइन नम्बर परिवृत्तिका प्रकार के हुन् वा name the types of variation यसको एन्सर रहेको छ types of variation are environmental variation and genetic variation परिवृत्तिका प्रकारहरू वातावरणीय प्र परिवृत्ति र वंशानुगत परिवृत्ति हो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ टेन नम्बर अम्लीय वर्षामा पाइने दुईवटा अम्लहरूको नाम लेख्नुहोस् write two acids found in acid rain यसको एन्सर रहेको छ mainly nitric acid HNO three and sulphuric acid H SO four are found in acid rain अम्लीय वर्षामा नाइट्रिक अम्ल र सल्फ्युरिक अम्ल पाइन्छ नेक्स्ट क्वेसनहरू रहेको छ ग्रुप आउमा ग्रुप बीमा आउने सम्भाव्यता भएका क्वेसनहरू इलेभेन नम्बर क्वेसन सूर्य नै ऊर्जाको मूल स्रोत हो यस भनाइलाई पुष्टि गर्ने दुई बुँदाहरू लेख्नुहोस् the sun is the main source of energy justify this statement with two points यसको एन्सर रहेको छ the sun is main source of energy it is due to all sources of energy are outcome of solar energy and solar energy can be change into other form of energy easily वा सूर्य नै ऊर्जाको मूल स्रोत हो अरू ऊर्जाका स्रोतहरू सौर्य ऊर्जामा भर पर्छन् र सौर्य ऊर्जालाई अरू ऊर्जामा सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सकिन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ टुवेल्भ नम्बर पारोयुक्त ब्यारोमिटरले कसरी वायुमण्डलीय चाप नाप्छ व्याख्या गर्नुहोस् how does mercury barometer measures atmospheric pressure explain यसले यसको एन्सर रहेको छ barometer contains mercury filled container when air pressure acted on container mercury level rises and gives measurement of atmospheric pressure वा ब्यारोमिटरमा पारो राखिएको भाँडो हुन्छ जसमा हावाको चाप लाग्छ हावाको चापले पारो सिलिन्डरमा माथितिर सर्छ जसले वायुमण्डलीय चापको नाप दिन्छ त्यस्तै थर्टी नम्बर क्वेसन रहेको छ ताप र तापक्रम बिच फरक लेख्नुहोस् write two differences between heat and temperature यसको एन्सर रहेको छ heat and temperature heat the sum of kinetic energy of the molecules present in matter is called heat वस्तुमा भएको अणुहरूको गतिशक्तिको योगलाई ताप भनिन्छ it depends upon number of molecules or mass of matter यो वस्तुमा भएको अणुहरूको सङ्ख्या वा पिण्डमा भर पर्छ टेम्परेचर तापक्रम average of the kinetic energy of the molecules present in matter is called temperature वस्तुमा भएको अणुहरूको गतिशक्तिको औसतलाई तापक्रम भनिन्छ it depends upon kinetic energy of the molecule यो वस्तुमा भएको अणुहरूको गतिशक्तिमा भर पर्छ त्यस्तै फोर्टी नम्बर क्वेसन रहेको छ तापक्रमले कसरी रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउँछ छोटकरीमा लेख्नुहोस् how does temperature increase the rate of chemical reaction explain in short यसको एन्सर रहेको छ by increasing temperature of reactant kinetic energy of reactant molecules increases and hence rate of chemical reaction increases. Example, calcium carbonate. On heating, it gives calcium oxide plus carbon dioxide. तापक्रम बढाउँदा प्रतिक्रियारतका अणुहरूको गतिशक्ति बढ्छ र रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ उदाहरण क्याल्सियम कार्बोनेटलाई ताप दिँदा क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइडमा टुक्रिन्छ यहाँ ताप बढाइयो भने रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फिफ्टिन नम्बर सबै अल्काली छार हुन् तर सबै छार अल्काली होइनन् यो भनाइलाई पुष्टि पार्नुहोस् all alkalis are bases but all bases are not alkali justify this statement यसको एन्सर रहेको छ all the alkalis are bases because gives hydroxyl ion in aqua solution but all bases are not alkali because all bases may not dissolve in water सबै अल्कालीहरूले घोलमा हाइड्रोक्साइल आयन दिन्छन् तसर्थ छार हुन् तर सबै छार पानीमा घुलनशील हुँदैनन् तसर्थ सबै छारहरू अल्काली होइनन् अर्को क्वेसन रहेको छ सिक्सटिन नम्बर एसिटाइलिनका दुई उपयोगिता लेख्नुहोस् mention two uses of acetylene यसको एन्सर रहेको छ uses of acetylene are It is used as fuel in gas welding with oxygen. It is used as raw material for plastic industries. स्टाइलिनका उपयोगिता यो ग्यास वेल्डिङ गर्दा इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यो प्लास्टिक उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा उपयोग गरिन्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ सेभेन्टिन रेशम किरालाई किन उपयोगी किरा भनिन्छ दुईवटा बुँदामा लेख्नुहोस् why is silkworm a useful insect write in two points यसको एन्सर रहेको छ silkworm is useful insect because it gives useful and expensive silk thread it increase employment opportunity रेशम किरालाई उपयोगी किरा भनिन्छ किनभने यसले महत्त्वपूर्ण र उपयोगी धागो दिन्छ वा सिल्क दिन्छ यसले रोजगारी बढाउँछ नेक्स्ट रहेको छ एट्टिन एफेरेन्ट स्नायु र एफेरेन्ट स्नायु बिच दुई फरक लेख्नुहोस् write two differences between afferent and efferent neuron यसको एन्सर रहेको छ afferent neuron it collect impulses from muscles to nerves यसले मांसपेशीबाट संवेदनाहरू स्नायुमा ल्याउँछ two number it gives stimulation of environment यसले उत्तेजना देखाउन सहयोग गर्छ efferent one number it's an impulses from nerves to muscles यसले स्नायुको प्रतिक्रिया मांसपेशीसम्म ल्याउँछ two number it gives reaction to the stimulation यसले प्रतिक्रिया देखाउन सहयोग गर्छ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ नाइन्टिन जाइगोटमा डिप्लोइड टु एन क्रोमोजोम सङ्ख्या कसरी हुन्छ लेख्नुहोस् how does the number of chromosome becomes diploid in zygote यसको एन्सर रहेको छ zygote is formed by fusion of two gametes or haploid cells hence chromosome becomes two N or diploid n plus n equal to 2n 2n is diploid cell zygote दुईवटा हेप्लोइड कोषहरू फ्युजन भएर बन्दछ जसले गर्दा क्रोमोजोम डिप्लोइड हुन्छ N plus N equal to N two N यहाँ डिप्लोइड नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ट्वेन्टी पुराजीवी महाकल्प र नवजीव महाकल्प समयावधि उल्लेख गरी प्रत्येकको एक मुख्य घटना लेख्नुहोस् mention the time duration of Paleozoic era and Cenozoic era also write one major event of each era यसको एन्सर रहेको छ Paleozoic era five hundred seventy to two hundred fifty million years ago main event evolution of marine animals Cenozoic era sixty five million years ago to present evolution of mammals पुराजीव महाकल्प पाँच सय सत्तरीदेखि दुई सय पचास करोड वर्ष पूर्व समुद्री जीवहरूको विकास भएको थियो नवजीव महाकाल सिक्सटी फाइभ करोड वा पैँसठी करोड वर्ष पूर्वदेखि वर्तमान स्तनधारी जीवहरूको विकास